Вот наш клуб. Пожалуйста, просим, заходите. Вот здесь мы поедем, встречаемся всегда новичков. Агитационная у нас тут, значит, литература, программа. нас находится святая святых. Это мастерская и пока склад. Хотя сейчас склад будет у нас совсем другим. Здесь мы делаем ремонт аквалангом. Ну, Костюм ремонтируем, сушим из тут. Не хватает пока помещения, но скоро в будущем у нас добавится помещение. Мы будем уже иметь и компрессорную свою, и мастерскую по ремонту акваланга будет отдельно, а здесь будет только склад. Ну, есть у нас гидрокостюмчиков. Мало, но есть. Желательно побольше, конечно. Не хватает на всех. Приходится одевать несколько раз. Здесь у нас класс, где мы проводим периодическое занятие. Тоже еще не хватает света, не хватает плакатов, но уже мы что-то сделали, и уже мы проводим здесь занятия. Вот у нас висят акваланги, образцы аквалангов, которые выпускались у нас в бывшем Советском Союзе. Вот это у нас самый старый акваланг. Украина-1, первая, которую выпускали ее в бывшем Советском Союзе. Потом начали выпускать у нас акваланг АВМ-1М. Вот он. Ну, это военного образца, АВМ-3 и наша доблестная Украина. Очень хороший акваланг. Мы его немножко переделали, он с компенсатором плавучести уже. А акваланг очень надежный и хороший. Жалко, что сейчас его не выпускают. Да, ну вот у нас плакаты, водолазное снаряжение, оборудование. Плакат, значит, пистолет подводной стрельбы для подводных диверсантов, морские узлы. Это наша знаменитая трехболтовка. Это уже более современное оборудование плакат. СВУ. У нас тут существует совсем недавно, всего 7 месяцев, поэтому много еще не сделано, то, что мы запланировали. А у нас еще будет, ну, обязательно будет культивироваться не только водные виды спорта, ну также будет рукопашный бой, обязательно альпинизм, будем э, вот, выживание обязательно тоже будет. Это все будет проходить э, под эгидой ДОСААФ, нашего Горловского ДОСААФ. Ну вот. Наш клуб называется «Клуб подводного плавания». Хотя многие чаще знают, что это называется дайвинг. Но мы, мы, доставовцы, знаем прекрасно, что в 70-е, в 60-е годы даже очень у нас было развито при Доставе э, подводное плавание. И оно и называлось именно подводное плавание. Все это пришло дайвинг, когда произошел распад Советского Союза. И у нас сразу появилось это. Международная федерация подводного спорта, которая как раз не столько старалась обучить и дать здоровье нашему населению, сколько она пыталась заработать здесь деньги. Обучение дайвингу, это у них считается первый, второй, третий, четвертый уровень, четвертый уровень это инструктор, для того, чтобы получить это звание инструктора, нужно заплатить 4000 долларов. Ну, где-то за 3-4 года того, чтобы получить подводного в удостоверение, нужно заплатить от двух до двух с половиной тысяч долларов. Естественно, наш простой человек, простой рабочий, своим детям не мог дать возможность заниматься подводным спортом. У нас же в Досаде получали эту всю подготовку за простое э, взносы, которые платят платятся при обучении при занятиях в Досаде, как это было в Советском Союзе. Взносы у нас 200 рублей даже бальным танцем, когда занимаются, дети сейчас тоже платят 200 рублей. У нас технические эксплуатации, он очень дорого стоящий. Но тем не менее мы пытаемся и выкручиваемся, и еще развиваться собираемся. Ребята, если вы интересуетесь подводным спортом, подводным плаванием, водными лыжами, водным туризмом, приходите к нам заниматься подводным плаванием и видами спорта мы принимаем с 14 лет обязательное условия уметь плавать. Хотя дайвингом можно заниматься и 9 лет, но мы пока не способны э, обучать 9 лет. Мы должны подготовиться, нам надо уже 2, чтобы мы смогли э, обучать 9 лет. Хотя у нас уже есть оборудование, которое используется для детей. У нас есть опыт уже пяти лет я лично своего внука уже опускал под воду вот с этим аквалангом. Но это индивидуально, для большого обучения мы еще не готовы. Обязательно подпишитесь в нашу группу ВКонтакте, будете всегда в курсе новостей нашего клуба.